Astăzi vreau să-ți improvizez despre a rezona. M-a uh, inspirat uh, Oana Popa de la Copii Minunați, să-i citești toate articolele, sunt excelente și într-un articol astăzi a scris că noi avem toate defectele și calitățile din lume și tot ea, Oana Popa, spune că un defect nu e nimic altceva decât o calitate exacerbată. Uh, e ca și cum ai asculta o melodie care îți place la un volum foarte mare și atunci ea devine zgomot. Uh, este fascinant că a pus problema în felul ăsta. Ehm, a rezonat pentru mine este a vibra la, o anumită, la un anumit volum și așa că atunci când observi că ai putea să consider că ai un defect, poți să dai volumul mai încet și să-l transformi în calitate. Tu ce părere ai? Ciao.